Hola, acabamos estamos en el costado del palacio. Miren, por aquí hay un montón de galerías de arte, así que es súper entretenido. Pues acabamos de comer como un pancito relleno de canela dulce, delicioso, se llama hot dog. Y es bacán. Ay, pensar <laughs> antes que me atropellen. Pero vengan aquí un montón pueden estar toda la mañana aquí, de hecho, al lado hay un museo que se llama National Folk Museum, es gratis. Eh, por aquí hay, galerías de arte, entonces es como un panorama súper entretenido y la entrada no es muy cara, así que es bastante bacán. Miren, y Por al lado... Miren las castañas. Esta baranda comprando castañas, pero es muy, muy, muy, muy entretenido estar por aquí. Así que un muy buen panorama por si alguien quiere venir a Corea. Y no es caro.